Pô, novinha, depressão é lamentável Mama minha rola aí Peraí, ah, Peguei meu gogolinha e botei a camisinha Eu vou fuder a vera, vou afinar minha pica Pô, novinha, é igual a você não tem Larga o Rivotril e vamos beber Codem A minha sabero pega até no breu Você vacilou, ou oh, seu cu é meu Com Suzano talo toda essas bitch vão sentar Já tão tudo doida, doida pra me dar No palio lotado, pro tiranhas vão mamar Eu vou ensinar o conceito de DK com Souza no talo, todas essas bitch vão sentar Já tão tudo doida, doida pra me dar No palio lotado, pro tiranhas vão mamar Eu vou ensinar o conceito de DK Yeah, já ligou Tropa do Imostores com Luiz Ela comenta que sou preto chique, vida TGL e vilou meu perfil Lean, yeah, swing no copo, tava tá aí de que visão do milhão Ela adora transar no morrão, tô de garupado só de garupão Yeah, uh, aceitei muito dedo na minha reta, hoje estouramos lançando mandela Chama essas partes hoje de cadela, uh, yeah, uh, uh Levo pro dentro, dentro dela e vi, a tanta ela falou e Falando dos homens, hoje HBV, contador louco, eu tô com ele Com somzão no talo, tá todas essas beats vão sentar, já tão tudo doida Doida pra me dar No páreo lotado pras tiranhas vão amar Eu vou ensinar o conceito de DK Com Souza no talo todas essas beats vão sentar Já tão tudo doida, doida pra me dar No páreo lotado pras tiranhas vão amar Eu vou ensinar o conceito de decar.